আছে এ বগিচার গরিব ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ପବିତ୍ରର ଟେକ୍ନିକାଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରିବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଏନ୍ ମାଷ୍ଟର ଏଡ଼ିଟିଂ ତ କେମିତି କାଏନ୍ ମାଷ୍ଟର ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ ତ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ न्यु न्यु भिडियो बनाइ पारे च्यानेकु लक सब्सक्राइब गरिदिनु पाख्या बेल आइकन क्लिक अल अप्सन क्लिक कर गरिदिन्छु त भिडियो लास्ट तक देखु तिखिपारे आस भिडियो स्टार्ट गरेको त